Mae perygl na fydd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn cael ei daro heb i Lywodraeth Cymru soddi mwy o arian yn yr iaith. Dyna mae Comisiynydd y Gymraeg yn ei rybuddio heno. Yn ôl Aled Roberts, dyw'r swm sy'n cael ei wario ar y Gymraeg heb newid ers sawl blwyddyn. Adroddiad Mared Ifan. Dyfodol y Gymraeg, ond faint o siaradwyr Cymraeg fydd na erbyn i'r plant yma dyfu'n hun. Miliwn yw nod y Llywodraeth, ond yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, does dim digon arian i gefnogi hynny. Mae'r Llywodraeth wedi lawnsio strategaeth yma. Dyna ni fel corff wedi cefnogi hynny, um, ond mae'n law, lawer iawn mwy o waith i'w wneud. Ac y reality ydy, um, jyst fel strategaeth arall gan y Llywodraeth, heb law bod chi'n rhoi arian ychwanegol tu ôl i'r strategaeth yna, mae'n rhaid i chi ddisgwyl bod chi ddim yn mynd i gyflawni y holl um, obeithion. Nôl yng Nghaerdydd, mae'r plant yma yn cael sesiwn amser stori gan y fenter iaith leol. Arian o gyllideb y Gymraeg y Llywodraeth sy'n ariannu digwyddiadau fel hyn. Ac yn ôl y rhai sy'n dod â'u plant yma, mae'r sesiynau yma yn bwysig i sicrhau parhad yr iaith. Mae Gwen fan hyn yn mynd i uh, gobeithio mynd i ysgol Gymraeg a mae hi nawr yn un flwydd oed a mae nifer o astudiaethau yn dangos um, bod yn dda i um, cyflwyno plant i, i iaith wahanol yn gynnar gynnar iawn. Ar hyn o bryd, dim ond dim pwynt 11 sy'n cael ei wario'r gyllideb gyfan ar prosiectau hyrwyddo'r Gymraeg. Um, cymharwch yna gyda Gwlad y Basg sydd yn gwario tua 1% y cant o'u cyllideb nhw ar y fasgeg, ond ynghyd â hynny, maen nhw hefyd yn, yn rhoi cyllidebau ar draws meisydd i, i wneud siŵr bod nhw'n hyrwyddo yr iaith fasgeg ar draws meisydd, a dyna hoffwn i weld yn digwydd yma hefyd. Wrth ymateb i sylwadau'r Comisiynydd, dywedodd Llywodraeth Cymru fod cyllideb y Gymraeg wedi cynnyddu ers dechrau tymor y Llywodraeth. Rydym yn falch meddyn nhw o fod wedi gallu cynnal y cynnydd hwnnw gan sicrhau fod y gyllideb ar yr un lefel ar flwyddyn ddiwethaf. Mae nhw hefyd yn dweud bod cyllidebau ar draws y Llywodraeth yn cyfrannu at wireddu'r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Sicrhau mwy o siaradwyr Cymraeg. Mae'n ymdrech sy'n parhau a'r Comisiynydd yn pwysleisio bod angen i'r ymdrech honno ddwysau.